大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。好，那 <coughs> 感谢各位的祝福啊，老师 <coughs> 这一周啊已经恢复差不多了。这个时候啊，老师真的是比较庆幸，啊，老师是有打疫苗的，因为老师的症状啊一开始就已经在发烧了，所以说啊好险，老师家里也有除了打了疫苗之外，还有准备了清冠一号，所以第一时间呢发烧之后就开始服用。 那所以说烧一个晚上、两个晚上，大概就降下来了。不然按照老师这个情况啊，如果没有打疫苗啊，那可能就演变成可能中症或者重症。所以说疫苗还是有它的效果。很多人说老师你不是打疫苗了吗？怎么还会中呢？还是会的啦，因为这个东西是疫苗是减缓它的中重症的发生，不是说你不会感染，好吗？这个疫苗没有这么厉害啊。那至少啊，我们虽然这 <coughs> 上个礼拜很不好意思啊，老师很快就把它结束掉。 但是呢，老师该讲还是有讲到的啦。哦，好了，那老师虽然元气还没有完全恢复哦，但是老师还是有今天有准备好今天的直播内容，所以说啊，我们就直接进入了我们的主题。好，在这一周啊，我们可以看到整个世界局势的齿轮啊转向到了，应该说，哎，这好像有回音哈，我老师把它把它改一下哈。好，那声音改一下哈。 好，我声音改回来哈，刚才声音好像有点有点有点 echo。好，我们重新来哈，然后我们看这一周啊，我们有看到整个世界局势的齿轮啊转向到了，应该说如我们过去所预期的一般，各往各该运行的方向去迈进。怎么说呢？首先看到我们法国总统马克宏啊，以及我们中华民国两位总统的先后结束出访回台之后。 中国解放军啊，就开始进行了对台的军演。这个我们上周一开始就说过，这个军演啊本身不会有什么大问题，基本上就是一个走过场的军演，实际上对台湾当下并不会有什么样的太大影响，也不会像上次肥洛西访台的时候一样，出现了比较大的危机跟比较长时间的一个压力。那实际上我们也可以看到是什么呢？这个军演也的确很准时的宣告结束。 也没有造成什么大的军事压力或者政治的涟漪，就是一个快要变成例行性演习的感觉。所以单单对这次演习啊本身没有什么问题，只是这个问题是出在于日后，也就是演习之后，而不是当下。老周上老师上周的身体比较不好，啊，虽然发烧，时候就没有办法就此去延伸太多，因为事发昼夜之间呢，这个很多事情想讲，但是身体不允许。 而这个军演为什么以对以后是一个问题呢？因为这次的军演啊，主要就是补强过去比较缺乏的补给与撤退的路线，但不是他们的补给与撤退的路线，也就是不是解放军他们自己的补给跟撤退的路线而已，而是我们这里啊，我们中华民国台湾这里的补给与政要撤退的路线。也就是说，这次他们的主打点并不是以军事对战为主。 而是阻截政府首脑流亡的路线是为主的，也就是说，当中国准备要攻台的时候，他们不会允许新的类似达赖喇嘛这样的流亡政府出现在世界上。这样各位懂老师的意思吗？而这样对他们有什么好处呢？其实这个在战略上的想法，假如啊老师所想的是这样，那么就应该主要是从乌俄之战之中获得的战略构思。怎么说呢？ 乌俄之战呢，它打到现在，乌军可以说消耗掉北约各国的储备国力是非常成功的啊！他可能打仗不怎么样，但消耗别人的国力啊，他真的是做的很优秀。最大的因素在哪里呢？还是因为是泽伦斯基的身上。 因为这个战争主要的原因还是以泽伦斯基这个总统，他一心一意的认为，他只要把乌克兰加入了北约，毁掉乌克兰原本向苏联承诺他会永久中立的身份，那么俄罗斯就再也无法对乌克兰去指手画脚。所以后续啊才会引发了乌俄之战。各位要注意到一件事情，苏联瓦解的时候，苏联是同意乌克兰去独立是没有错，但是他已经跟美国说好了。 乌克兰必须是永久中立，你不能动它。但大家都说了好的事情，这是久远过来的一个一个约定。那只是现在乌克兰把它给推翻掉了，那俄罗斯要动手，有时候这是一个历史遗留的问题，那也是没办法的事情。而如果现在中途的领导人换人啊，比如说泽伦斯基他下台了，那就没有坚持战争的必要了，因为该负责人都负责了，或者他已经离开了，他的他的政策已经结束了。其实选举就是这样。 一朝天子一朝臣啊，更迭的速度太快了，所以说后面继位人就可以进行各种路线的变更，那么这场战争就可以很快的结束，不用担心乌克兰。正常来讲，他应该要选举了，但是能不能再选，你们被没收选举，这个我们可以继续看下去。而在目前的当下来看，只要泽伦斯基他还是乌克兰的总统，只要他还活着，这个战争啊就会以血肉模糊的方式继续打下去。 所以俄罗斯一直不着急，在任何时候去拿下基辅，也就是乌克兰的首都基辅，能打下来他也不会去打，就是留着基辅，留着泽伦斯基，让他继续的让放北约各国的血啊，放把北约各国血放的越久，北约各国就越惨啊，这个也符合美国的利益，同时又符合俄罗斯的利益，说这是一个双赢的存在，不是三赢是双赢，就只有美国赢跟俄罗斯赢，这十家人都是输家。 但是这种打法呢，在乌尔之战是可以的啊，但是却在放在亚洲上面，它就不符合中国的利益。中国对台回收的目标啊，肯定是血流的越少越好，最好只流军人的血，接管的速度越快越好，最好效仿郑可爽，直接投降那是最好。所以只要愿意投降啊，中国那边大概什么都可以谈，什么都好说，不但好说，你提了条件，他还可以加码给你的更多。 这理论上啊，是中国方面对台对收台这个侵略方式最可能的方向。这在历史的过程包含了康熙收台湾也是这样的态度。 <coughs> 只要你不抵抗，那么你要什么，我不但都给你，还可以加码给你。只要什么呢？去法称臣登岸这三个条件只要达到了，那基本上就可以连仗都可以不用打。当然，那个这是王朝的东宁王国他们不接受，当然我们中华民国也不接受嘛。那结果当然还是最后可能还是要打的。 所以打并不是中共首要的手段，逼台湾、逼中华民国投降，那才是他最优先的办法。这个过去以来其实都是这样的方式。那么要逼你投降啊，那也不是呢百姓说了算啊，当然也从精神上面把你给掐住。也就是说，只要把中华民国的政要、到执政者都抓到了，后面就好处理了。 也就是说，无论是总统府的总统啊、正副总统，或者是行政院长、立法院长，最好都一锅给他端了。愿意投降，那么这个回收就算是水到渠成。但只要政府总统其中一个溜了啊，比如说总统溜了，副总统溜了，或是行政院长溜了，呃，在就是立法院长也溜了，那么他们只要再继续海外来对台湾的基本教育派来进行煽动，要你去那边打游击、打反革命，那么。 就是像以前的什么反清复明的天地会一样，那这样子就很麻烦去处理了。这个在历史上当然是很常见的。啊，先朝遗民或是权贵总是想夺回当朝的统治利益，这是正常不过的事情。但是我们看了大部分的历史上面呢，通常都是没有办法成功的，不是说完全没有啊，还是有成功的，但是很难，这基本上是凤毛麟角，非常少的。哦，这个但是呢，你就算没有成功，它里面的混乱跟鲜血。 还是不断会在这个社会上付出代价，例如什么呢？例如前几年的香港的黑港事件，许多香港的年轻朋友是已经被殖民，自己当做被殖民者而成为荣耀，对不对？还要求英国人出面干涉，这也是历史少见。什么少见法呢？被殖民者舍不得殖民母国的离开。当然，除了香港之外，台湾也有类似的。 只不过日本对台湾啊，不是单纯的殖民，而是正式的两国战争之下，甲午战争之后所获得的战利品的领土。所以对台湾来说啊，我们也不能够觉得许多我们台湾同胞啊，他们深爱的日本人啊，甚至把日本当做他们的宗主国，日本是他们的老祖宗。就法理上来说啊，这还真的是正确的，这是没有问题的，因为。 台日本纳入台湾作为领土，它有五十五年的时间，相当于两代人的岁月，这也不能够缩短。而且日本人实际上啊，也是把台湾当成他们国内一样的待遇来做建设，不能说日本政府对台湾不用心。哦，这个他们去经营台湾这个新领土，其实是很用心的。不过成王败寇嘛，打仗一来的，最后也因为打仗而输回去，这也是一个历史的一个常态。 所以，我们看这次的环台军演啊，主要已经不是仅仅是战术上的演练，更重要的事情是要把台湾的政府官员出逃的路线，要把它给掐住，让你插翅也难飞。之外，这个也是阻绝了海外势力要进入台湾救援这些政要。也就是说，中国要的就是一次彻底的解决台湾问题，把中华民国彻底的归入了国史馆，成为历史的一部分。 所以，虽然当次的军演，老师可以直接说，并没有什么危机跟危险，但是实际上，它是为了近年就可能要进行的收台之战，来作为关键实地演练的探勘跟实习。所以，理论上啊，收台这件事情，老师还是认为必然会在习近平他在任内就把它完成。而为了完成这个目标，军事之后，当然现在也要针对经济来下手。 合统跟武统这左右两侧都是中国的选项，他们并不会是说我只偏重合统，或是我只偏重武统，这左右两侧都必须立足在他们有足够的军事实力。当然，军事实力现在是够了，现在问题就是他的经济问题能不能让你臣服？这两个如果都能够达到，左右脚一起走，那台湾其实基本上你没有什么太大的一个反抗的路线，那要不要反抗呢？ 哎，我觉得我们的军人是要努力的反抗了。毕竟你们领的是中华民国的军饷，所以是说呢，只要共产党敢来，请你把他打下来，因为这是你军人的使命。但是打输了怎么办呢？呃，我就投降了嘛，对不对？就这么简单的事情，好不好？好，那我们还是继续看下去哦，不然我会，我们老师怕今天讲不完。所以说，我们看谈到经济方面，我们可以看到中国发起了台湾的贸易清查，也就是说。 现在要走的是类似反制裁的路线，你说它反制裁嘛？这是台湾的政府的讲法，但是实际上啊，它只是寻求了一个 WTO 里面的公平交易的规范这个部分啊。其实我们在之前很久很久以前，我们在直播中就跟各位说过了，当年康熙收台湾所进行的不只是组建大清的水师，还有进行了经济方面的迁界禁海的方式。 现在也只是刚好符合我们当时所讨论的可能性哦，也是走类似的套路。简单来说啊，大陆长期针对台湾出口到大陆采取让利而且宽松审核的路线，但是台湾对大陆的商品，包含农渔产品，都采取严格管制的路线。不要说农渔产品了，连螺蛳粉都可以有问题，对不对？那当然也包含 A 克法啊，我们也只做了有利于我们台湾这一边的地步，而该符合 WTO 规范的。 货贸或者是服贸路线就被我们太阳花啊伟大的这些九万大哥们，然后就扼杀在进度之中。然后呢，然后也就没有然后了。这这么多年过去，人家也一直没有说什么。但是呢，现在该说什么了？因为时整个时局已经改变了。当然，过去中国采取的对台湾来讲还是采怀柔的路线，也就是会台的路线。但是毕竟民进党政府现在是逢中必反。 完全亲美不是亲美，我们是请美，就倾向美国那边。完全他说什么，我们都说 Yes sir, no problem。哎，都是正常的状况了，导致现在两岸关系已经没有什么路线可言。所以说，台湾现在对于中国大陆任何的一个消息都是被已读不回，就跟美国跟想跟中国谈一下啊，比如包含他们的财政部长叶伦啊，或是他们的一个商务部长都一样啊，这个中国都是已读不回啊，他们对我们中华民国也是一样。 而马英九身为现任总统，他能做的其实还是很有限。情感上可能还是有点效果，但是对于整个中国，他整个国家的战略跟经略的角度来看，哦，这个方向性是比较难动摇的。而说到中国对台湾的贸易清查，那首先我们就得要先明白，中国对台湾而言到底有多重要，是不是跟我们绿营朋友想的一样，对不对？他们的高铁是没有靠背的，是不是？ 连中国他们自己媒体都说啊，对不对？他们的高铁是用茶叶蛋的蒸汽所推动的，那还不够的时候，你还得用人去蹬它， <laughs> 骑脚踏车去蹬它，不然它没办往往前进，是不是？啊，当然这这是这是我们的名嘴讲的，当然老师也觉得蛮有意思的啊，蛮有意思，你可以这么想，但是蛮有真的是蛮有意思的，我也不能说是他什么的，哦，所以说很多绿营的朋友觉得是说，如果没有跟中国贸易，那更好，我们只要靠中国以外的贸易，那我们生活可以更好。 这就可以从数字里面，我们来看一下是不是真的这个样子。我们凡事啊，我们不是凭感觉， <coughs> 我们可以凭意识，态，比如意志力都很好。但是呢，我们实际上的数字，我们还是要看一下。那么老师这次啊，根据我们中华民国行政院针对民国一百一十一年，也就是什么，也就是公元二零二二年的出口贸易总额报告中所取得的相关数据。 我们中华民国二零二二年的出口贸易总额为四千七百九十五亿美元，而我们中华民国出口的最大对象，当然不意外的就是中国大陆，中华人民共和国，它占我们整体出口额的百分之三十八，约为一千八百二十二亿美元。第二个是不是就是我们伟大的美国呢？美国爷爷呢？当然也不是，是东协国家啊，就是新加坡、马来西亚之类的这东协十国。 它占我们中华民国出口总额的百分之十六点八，约八百零五亿美元。第三大才是美国， <coughs> 美国占我们针对出口总额的百分之十五点七。第四大是欧盟七点三，第五大呢是日本占我们总体出口贸易的九点六呃九点八趴。所以说，我们从这个数字上，我们简单来看，第三、四、五名加起来的出口贸易总额，也就是欧洲、美国加日本。 还拼不过一个中国大陆的出口总额，这样各位了解老师的意思吗？从这里看啊，有些朋友就比较乐观，说这代表大陆很需要我们的商品啊，对不对？ <coughs> 没有我们中华民国的东西，痛苦的就是他们这些大圈仔，是不是？哎，你可以这么想，但是别人的日子也不是这么样的过的。就像有些有朋友在老师的评论留言里面说啊，每个想离开中国的人，都是为了追求自由跟民主，都是为了逃离中国的暴政跟铁幕。 嗯，你可以这么想，那当然也是代表你自己。说白了，没有钱赚，利益不到位，谁会愿意离乡背井？不然，马斯克为什么削尖脑袋了要去上海开超级工厂？开了一间不够，还想继续开，而不是把自己的工厂只开在关于有自由、民主、博爱的欧美领土上呢？当然是因为有钱赚，利润够，那皇帝的排气，哎，棒极的溥仪都是非同凡响。 而中东世界绝对是封建制度，这个都没有什么问题。中东世界就是国王嘛，所以叫酋长国。人家的国王也不是精神象征，他们有太子、王储，他们这些太子跟王储啊，也不是只会打高尔夫，对不对？人家是实打实的帝制国家，还有亲王等贵族制度。那么你自由的民主国家怎么不去抵制中东呢？是不是？新加坡它是社会主义国家，要搞清楚，新加坡是社会主义国家。 百姓的房子，他都没有土地所有权，只有地上权。怎么没有人去抵制新加坡？你怎么没有不没有这种自由民主博爱呢？那土地应该是私有制啊，你这都是政府有的，太可恶了，对不对？跟万恶的共产党一样，是不是？所以说就变成了什么？意识形态是一个很有趣的东西。我们人类通常被自己的塑造出来的形象所限制，认为只要把对方形塑成黑暗跟邪恶，自己就会成为光明跟正义的那一方。于是乎。 因为有这样的想法，人类就开始了自相残杀，进行了一场又一场所谓的圣战。而仇恨的背后啊，通常都不是光明的存在。战场上绝对没有讴歌。而回到主题啊，我们出口额大量的依附在中国这个市场，却不是因为对方非我们不可。毕竟我们出口的很多都是可以替代的电子相关商品服务。 而且这里面又并非全部都是关键性的技术服务，而这个贸易额啊，对我们中华民国是大笔的金额，对中华人民共和国来说只是一串不是很大的贸易数字。这两个体量是完全不一样的。简单来讲，就连福建一省，它对外的贸易总额都轻易的超出我们整个贸易总额四千两百七十六亿这个数字很多。呃，看完出口，我们看看， <coughs> 不好意思，那看完出口，我们看进口。 我们中华民国二零二二年的进口数字，就是从我们国家以外地方进口这些商品进来是多少呢？是四千两百七十六亿美元。其中，我我们进口最大的国家还是中国，不但出口第一，我们进口也是第一，高达百分之二十的进口额度啊，是由中国大陆所提供的。第二个是什么呢？这个是不是美国？当然也不是，对不对？美国这太贵了，买不起，是不是？第二个是我们的日本爸爸，哎，日本十二点八。 第三是东协国家，在我们整体进口额度的十二点六，第四才是美国，占整体进口额度的百分之十点七，第五是欧盟，占我们整体的贸易的百分之九点四。所以说，我们从这个进出口额发现，我们出口到中国的商品，哈，是百分之三十八，进口是百分之二十，这就代表一件事情，我们两岸贸易的顺逆差是非常悬殊的比例，就是我们卖出去的多，但是我们让它进口来的是很少的。 那是中国商品不符合台湾的标准跟需求吗？或是中国商品啊太粗制滥造，所以说我们台湾这里消费者不愿意购买吗？当然也不是，主要的原因还是在于啊台湾限制了中国输台的商品内容，包括螺蛳粉，对不对？那中国对台湾出口的商品啊，为了采采它采取的什么低关税的准入，也就是单方面的一直给予台湾优惠的贸易条件。但是这个条件呢，两岸关系比较融洽的时候。 都还好说，但是问题是现在关系就不是很好啊，所以现在就变成了大陆单方面回过头来检视过去不大碰触的这个贸易上的问题，因为跟 WTO 哦，他们对向台湾 WTO 反应来对台湾做施压。台湾不是说一天到晚要 WTO 去抗议中国，你没有让他四家牟尼进大陆吗？那现在中国也不跟你谈了啊。我我们的经济部长是说，哎，他会跟中国不设前提的去谈。 但是人家不跟你谈了，直接跟 WTO 讲，嗯，台湾现在这个这个方这贸易不公平，说现在开始审查，所以说现在就变成了是说你台湾输过去没有问题，但是你不让别人输入进来，那现在就产生了很大的争议。当然，据说两千多样商品先去审查，那事实上当然也是不止这些数字啊。 <coughs> 而如果大陆因此取消对台湾的优惠关税， 也就是说，哎，你这样不公平的贸易，随着我之前给你让利的，给你给你准入的东西，那我现在取消了，那基本上我们刚刚所看到，台湾对大陆百分之三十八的出口额度就有可能大幅的下降，因为你不对等嘛。但是这对中国来说也并不会有什么实质上的影响，但是对台湾来说啊，那是极大的经济损失，这样个懂我老师的意思吗？一年一千八百二十二亿美元的对中国大陆的出口。 换算成台币，那就是五兆多台币的出口额度，五兆多，不要讲说一千多亿，好像很低。我们军购随便买个几百亿，对不对？没有，开玩笑，我们每一年出去的东西，你一扫就是五兆台币了，对不对？那也就是说啊，如果比照我们中，我们对中国进口比例的调整啊，也就是说，我们把这个进口额度少一半，那我们每一年的出口额度就少二点五兆台币的出口金额，那就不是开玩笑的。 因为这个金额底下，它不是只有是说一个数字，一个银行的金钱的往来，而是二点五兆这个数字之下，是包含了无数的就业率，还有供应链的组成，可不是只有那几个很有钱的商人，他没有赚钱这么容易而已。那各位要知道，这 <coughs> 些贸易里面啊，其实政府不是直接赚到这个数字，而是而是这个数字里面，下面就代表了我们的国人的我们努力的辛劳的付出。 所以说它会产生这样子的贸易总额，那政府从这个额度里面去收一定的税收。所以说这个里面的很大的关键是在于它后面给我们台湾的就业率，还有我们的一些经济的稳定程度，还有整个供应链都会造成很大很大的影响。所以我们中华民国政府啊，第一时间当然也是手足无措啊。那个我们的经济部长说他都报纸上听到了，说他完全不知道这件事的发生。 因为这个问题啊，已经不是喊喊口号就可以解决的问题。像老师刚才讲到的，它只有供应链的问题，这个事情是影响非常广大的，更不可能通过其他国家来弥补了我们对中国出口的或是进口这些损失的缺口。所以说，我们所谓的南进的计划喊了这么多年，也实际花了几千亿台币去做，但是很难有进展，是真的。 大部分呢，我们所谓的南进计划，很多都是半买半送出去的额度，甚至我们还花钱请别人帮他出机票钱跟旅馆，让他来台给他钱来台湾旅游。那你干嘛？你把钱给我们台湾同胞就好，你给这些国家的朋友来这边搞干嘛？对不对？宣传就来，但我们这边花钱，而不是我们花钱请他来花我们的钱，这不一样的事情啊，对不对？但是我们不能质疑我们的党，好吧？所以说啊，台湾的经济特色啊，本身除了半半导体等高科技产业之外啊，其他的产业有很大一部分。 并没有做好产业升级，或是转型为符合世界变化的需求，也就是台湾的确非常保护我们台湾的中小企业，所以说呢，很让让包含了我们农业也是一样，不让别人轻易的进来来破坏我们本来的生态，这个是不是好事？每个国家都有保护他自己国家的这样的政策，这是应该的。但是你也应该是说，不能几十年都做一样的事情，你应该是慢慢的、慢慢的让它符合世界的脉动，对不对？这个过去我们可以讲很多的故事，那我们先把主题讲完。 所以台湾无论是石化产业、农业或基础工业啊，都受到很大的打击。如果你开放的话，为什么？因为我们基础的工业力是比不上中国的。中国它的百姓，它的它现在的失智率是高，他们的把他们的劳工，他们的水准是也是也是蛮不错的。在这个状况之下，我们台湾还是用的很多小工厂啊，说白了还是二三十年前的生产模式。 在这样状况之下，我们除了让对方让利，那我们可以去销售之外，如果按照公平贸易状况之下，台湾的东西基本上是很难卖出去的。而这个问题到底是不是中华人民共和国特意打压台湾、打压我们中华民国呢？你要说他是，那也的确算是啊。你们不能说不是，因为你不是很喜欢谈一边一国吗？啊，那好，我们先从贸易公平上面开始谈起吧。总不能是说你要的我给你，我要的你不给我嘛？是不是？这是一个常态。对然你承认九二共识啊，是不是？ 而如果你说不是啊，那也不真的不完全是。呃，比如说我们台湾想除了我们的 a p e 之外，台湾一直想积极加入其他世界贸易组织，例如 CPTPP 之类的，那也得接受会员国之间的贸易，你必须就准入到台湾销售。比如说越南，他就想把他的商品啊卖到我们台湾里面来，但是问题是，这台湾要保护自己的农业，那就不让你进来啊，这个就是。 你今天就算不让中国不让中国做这件事情，那其他国家一样也会做这件事情。你必须要公平贸易，所以才叫做世界公世界贸易嘛，对不对？所以无论如何啊，台湾要摆脱中国的高度依赖，首先就被就得把对内的产业保护给保护网给它撤除或者辅导转业。但是现在即使在做，结果也不会好太多。所以台湾现在的产业啊，无论是对越南或对任何国家的开放。 在高科技以外的产业都会受到强大的冲击，这是完全避无可避的事情。我们光开放一个美猪，无论它有没有瘦肉精都是一样，因为什么成本不一样。那我们台湾有猪农，对不对？我们还有一些这么多的小农，我们要追求小农的时候，但是我们要知道，我们用比较高的钱去买比较少的东西，那这个东西当然对世界贸易来讲是不合乎的。那台湾就没有其他办法可以脱困了吗？当然也不是没有。 只是还是一句话，我们起步的时间太晚。我们台湾过去的经济奇迹啊，是建立在基础建设以及中小企业的工业力。那老师说的是之前啊，很久很久以前。所以说我们在亚洲啊，有跟邻国 <coughs> 比较大的显著的落差。所以台湾当年走的是日本之后的路线哦，我们就开始进行了大量代工厂，替欧美等世界各地生产工业制品，提升我们的技术。 再加上我们台湾的教育的强制教育、的义务教育啊，它的普及度很高，所以台湾也迎来过黄金二十年的发展。而上一个黄金二十年就是日本投降后的二十年，日本的高度工业发展，把日本的产品由二战之后的粗制滥造变成了精品制造。台湾也是一样。 而台湾之后的中国也是一样，中国的制品从二十年前都还是粗制滥造的状况之下，到现在苹果手机都是中国制造。说每二十年其实就会有一代一代不同的一个商业商业形态或者工业形态要转变，但是很可惜的是，日本转变了，因为它变成精品。台湾有没有转变？台湾一半转变了，就变成半导体产业、高科技产业那些供应链，但但是呢，另外一半没有，比如说我们的小工业、小工厂。 啊，比如说我们在还有很多小型的家庭代工厂啊，对不对？这些都没有没有做 <coughs> 做很好的转型，所以这个就很比较糟糕。但中国也是一样，中国其实这二十年前的确都还是粗制滥造，但是现在呢，精品制造呢还还是还是必须要靠中国的。而在这个层面之下，过于长久保护的制度啊，让台湾缺乏了应变的时间。 新生代没有办法跳脱三十年前的产业结构，所谓的新生代就已经差不多是三十五、四十几岁，这个就是新生代，他没有办法脱离三十年前的产业结构，因为老的不放手，那你也不让你去进步，所以说到后面就根本就是一直模仿在三那个五零年代跟六零年代这些经济前辈他们所做的事情。说现在即使被中国或是 C P T P P 打开了国门，即使没有战争，台湾也会面临了产业的大洗牌。 很多工业跟产业会面临瓦解哦，虽然对消费者是好事，比如说我们选择变多了，价格变低了，对不对？都是有这是好事，但是过度的时间之内啊，我们的失业率跟经济受到了冲击啊，那还是在所难免。这个问题无论谁先发难，无论是中国还是其他的是自由贸易组织，台湾只要进入了这样子类似的团体里面啊，无论是 C P T P P 或是 R C E P 都是一样，你一定会受到这样的冲击，而且我们一定会被边缘化。 所以说啊，我们就一定得打开贸易壁垒的限制，迎接外界工商业的挑战。讲是这样讲，但是过渡时间一定是会很辛苦的。所以以这个 A 股法从可能会停止或者重新检验来看，对台湾必然是一个短空长多。但是这是理论上，政府是不是有能力应这个世界商业环境的改变，那这个就很难说了。毕竟我们现在的政府啊，它的强项还是在于选举，而我们也到了选举年。 这个理论上啊，会比较难有进展。毕竟对岸连美国都不谈了，还跟我们谈什么让利呢？比如说这两天我们的民进党的总统候选人，也就现在副总统我们赖清德啊，赖副总统，他就那边喊话说：啊，你这样子对我们，不是对不起我们台湾的商人去台去中国去中国发展，那我们贡献我们技术跟经验，那你现在是不是恩将仇报呢？这老师当然也不能说什么了。我觉得赖清德院长讲的是，赖清德副总统讲的是对的。 但是也是一句话了，我们台商老前辈去中国大陆，难道是去扶贫的吗？不是嘛，就为了挣钱的嘛。你去别的国家赚钱，那别人也给你赚到钱，那也有人也有人失败的，对不对？你成功了你就发财，失败你就滚回来，那这个是很正常的事情，无论在世界各地都是一样的。那你也不能说我们过去在那边发展，有人赚钱了，然后就说他们就不能回来检视他们。 国家跟国家之间要的公平，对不对？或地区之间、地区之间公平，这当然是不行的。你不能拿这个道德勒索。如果我们只剩下这种这种精神喊话、道德勒索，台湾的未来经济真是令人很烦恼的事情。而是这段，我们综合到我们一开始所说的军事啊，以及现在不得不面对的经济结构的冲击，以及我们即将迎来的今年可能会能源短缺的状况，我们台湾百姓到底有多大的肺，或者是多大的鼻孔，来换废除核二除役之后的发电量呢？ 有人说啊，陈老师你不懂，我们有绿电，我们有水力发电。台湾今年的水很够吗？啊，好，我们 <coughs> 高雄地区已经近两年没有下雨了。中国这两三年也示范过了，绿能它是一个理想，但是它真正也没有办法去取代所谓的核电。但是我们先把核试停了，核二除以了，我们只剩下这么几个核电厂，然后呢，我们要继续用废发电嘛？ 这个是一个呃，现在即将要面对到的问题。天气越来越热了，这是很大的问题。所以台湾现在面临的其实是内忧外患不断的叠加，它不是只有一代一件事，情，是各种状况不断的叠加。但是呢，我们百姓毫无感觉，为什么？因为我们无知就可以有勇敢。各位，你说是吗？好好，我们先休息一下哈。哎，各位什么问题哈？哦， <coughs> 日本早上差点上了九踏摩托车，哦，这个真的是很危险的。 啊，我这条蛮危险。芬兰入北约，芬兰芬兰北约这还好，那个问题是不大的。哦，感谢林冠赞助，感谢林冠，好，谢谢谢谢。哦，啊，谢谢哈，感谢 X Y Z 哈，感谢 Y 业赞助，谢谢谢谢。装瞎有钱就很了不聊心哦，来看报才知道，那这个这个也能当官是啊，我们官很容易当你只要是一直行在正确都可以了，好吗？不好意思，老师还有点咳嗽哈。 下周我们会正常恢复咨询的业务哈，不用担心。老赵老师欠很多，啊，下礼拜我们开始咨询的业务。然后看看各位没什么问题哈， <laughs> 没什么问题我就继续。现在现在这个整个行为我们都发现了，每一个人的那个生活模式改变了。过去很多人用电脑看老师直播，然后在后面变成手机看直播，到现在用电视看直播。电视看直播比较麻烦，就是呢，那就用看了就可以，了，对不对？我们没有互动了， <laughs> 我们看了就可以，好吧？ 好，那我们接下去好。而我们刚刚看完了台湾的问题，我们现在回头来看一下，观察一下中美之间的问题。美国的部分呢，我们一直都在讨论，主要美国现在什么都不做，光维持它现在的政府运行，也会在十年之内面临到国家债务破产重组的结果。但是这个破产重组啊，并不会让美国完蛋，反而有可能重新建立起美国新一轮的更加健全与完整的金融制度跟它的体系。 而破产重组之后的美国啊，才有机会可以慢慢的恢复它这个国家的元气，然后有一天就有机会可以重拾美国过去的强大的深厚实力。我们不可讳言的说啊， <coughs> 美国大陆啊，这个美洲大陆啊，它是一个得天独厚的热土，有丰富而且肥沃的土地资源，以及强大的科技实力，加上他们的能源又可以高度的自主，这样的国家是具备了建立强大帝国的一切基础。 纵使美国在金融与经济上问题可能会重摔，但是这一份强大的家底啊，也会让美国很快的可以重整脚步，再次强大了起来。唯一的差别大概就是比较难成为世界唯一的霸权，但是差异点在这里。而同样的状况来说，对于中国来看啦，每一步就是必须走的谨慎了。 中国现在有一个非常大的问题，那就是它国国内里面超级庞大的青年劳动力没有办法获得消化的状况产生，也就是青年的失业率这么简单这样讲。其实这个问题啊，我们前两年就讨论到，中国一年就要产出至少，老师说的是至少一千万个大学毕业生，一千万要投入就业市场，十年就一个亿了，而。 中国对于这个问题处理的状况实在是太慢太慢，导致现在的青年就业率以及像老师这种四十多岁的这个阶层啊，这个算是中中等阶层的失业率啊，也是产生了很大的社会问题。我们光台湾呢，一年几十万个大学生的毕业，每一年都很难去消化，说每一个大学生都可以找得到工作。 更别提中国是一年就一千多万个大学生，今年预估是一千一百万。当然，事情也要多面的去看。一千万个大学生里面，当然至少可以产出五百到一千个天才级的学子，可以投入尖端的科技，例如半导体或是量子电脑的研究领域。所以，按照这个数量不断的加大人才库，中国说近年会快速突破光科技跟半导体。 或者他们这个软体，或者是量子电脑这些领域的突破，似乎都是有可能。这个有可能就有时间性的问题的，并不会是一个对中国可以形成障碍的发展，就是大家半导体的产业。所以要说这一千万个大学生啊，对中国还是是有优势， <coughs> 只是这个优， <coughs> 不好意思，只是这个优势啊，压力有点大。但问题是，这些顶尖的人才啊，之所以称为顶尖，就是因为他凤毛麟角，呃，天才可遇不可求。 一万个里面呢，也不见得会出现一个超级天才。纵使每年有一百万个从各行各业的主教型的学生毕业了，但是呢，一千万里面有一百万个是顶尖的，但是剩下九百万个毕业生才是整体的经济结构上会遇到的重大问题。而这些号称零零后的大学生呢，可以说是拥有近年来最完善的教育资源。 也有近代历史里面最好的生活、成长待遇，但是中国已经面临到了快速发展的缓步期，几乎没有办法再吸收这么多的大学生来进行各种岗位的填补。而更大的问题是，这些大学生呢，能力很多都很不错，但是经验很不到位，想法过于单纯。但是他们的中高阶层的主管跟领导啊，就像老师这个年纪的。 能力过去很不错，我是说过去我们能力算很不错了，但是现在已经难以应对现在新的整个环境，但是经验却很老道。呃，我没有能力，但是我有经验。哎，这个经验是什么呢？至少我玩弄这些有能力的小伙伴、年轻人，那还是可以妥妥的。毕竟啊，我们是内卷的第一代。说到卷啊，说到玩心机啊，把你弄得死去活来，你还可以觉得是说我对你仁至义尽，是你的患难兄弟。 就是说画大饼啊，比如说举个例来讲，五零六零年代的像某格某利的董大妈这种，他是成功人士，对，他给你画大饼，他会告诉你，你只要肯努力啊，肯奋斗，就可以有机会跟他一样成功。那是什么大饼呢？那是粗粮做的大饼。而像老师这一代哦，这种这个年龄阶层的领导啊，大饼画的就没有粗粮那么的粗糙，我们大饼画的比较精致一点。 哎，不但会告诉你这个饼啊是由高中低三种面粉还有所做成的，对不对？而且里面还包了香甜的红豆泥，是不是？你只要好好加班跟着干九九六，对不对？纳斯达克板上看，这不是没有问题的。那这个饼多香啊啊！只是这个听起来都是很一切都很完美，但是呢，这个饼里面包的红豆泥啊，其实也不是真的红豆，是科技跟多合成的红豆，对不对？一粒红豆都没有。 连面粉都是添加一大堆的添加物，看起来闻起来松软，对不对？又香的这种面粉，而且又更低的成本，意思是什么呢？大饼画到你以为是真的，但是它连粗粮大饼都比不过，全是假的。什么借壳上市啊，资本操作啊，资金盘呐，资金杠杆呐，假账做营收啊，比如说某某咖啡之类的，对不对？还可以去美国上市等等之类的，大多都是老师这个时代的世代的人去搞出来的。 而比老师更年轻一代的，那就更青出于蓝的，直接告诉你，我做的就是假的。但是呢，这个假的比你真的还要真，那是什么呢？那就是现在的 AI 时代，无论是 AI 绘图或是 ChatGPT 这种语言模型，一个月两三百人民币的代价就可以顶替好几个实力一般的设计师或是业务助理。这代表什么呢？这代表着人力已经不需要这么多了。 勇余的大量青壮劳动力会有很大一部分无英雄用武之地。就拿老师上个月去上海出差呀，住的酒店只是一般的那个快捷酒店哦，晚上叫个外卖吃，对不对？送上门的不是外卖小哥，也不是餐馆的服务员，也不是那个那个 waiter，对不对？是谁？是送餐机器人。 这根本不需要，连人力都不需要了，而且不是做平面的，哦，他还坐电梯上来，你知道吗？到门口还打电话给我说外外卖到了，对，机器人打那不是人打的。那个所以说，那我们该如何应未来的变革，在这个 AI 时代呢？这个部分老师会再安排一个专题来讨论，所以我们今天不深入研究这个话题。所以很多事情啊，人力都已经开始精简了，并不需要这么多人来运来运作的状况之下，人力的闲置就容易产生了社会的问题。 中国的发展很快，但是发生啃老的速度有的也还是加快了。这个问题啊，仅靠目前号称百分之五甚至百分之六的经济成长速度是无法解决的。为什么呢？因为中国过去的高经济发展是建立在高货币膨胀的时期，也就是不动产高处成长的时期，所以说它需要的人力多，基础工业也联动的劳动力也需要的够多。 所以大家可以不断的找到新的岗位，很多地方你即使什么都不做啊，父母你只要买套房放着，那就可以快速获得生存所需要的任何经济的条件。但是中国现在的经济成长是属于商业价值的成长，不是不动产人人都可以去赚到大钱的时代了。这种商业价值的成长时代啊，过多的人力就变成不是人口红利，而是一种人口负债。 虽然因为人口所需要的一些物质啊，它是消耗品会增加，比如粮食吃多了，对不对？娱乐也增加了，但是可以连带让需求增加之外，人均所产出的剩余价值就跟人口之间呢，就容易产生了倾斜，少部分人可以创造大部分的收益，但是大部分的人只能取得最少的收益，这个薪资上面就有很多差别。这各位懂老师意思吗？老师好像上个礼拜还是前两个礼拜有说过。 在上海，你的平均薪资是 <coughs> 八千到一万二，啊，这个是平均薪资的。当然，我知道很多朋友你们至少也是三四万，我说人民币。啊，上海是八千到一万二，但是你往到你往到西安，往到四川成都，你可能就四千到六千。所以说，你这个创造出来的剩余价值是完全是不一样的。想要剩余价值，应该各位在中国可能可能是八零后的，都你们在课本上都学过蛮多这样的剩余价值，毕竟它是马克思思想里面的其中之一。 所以说，我们现在发现到一件事情，你一样的经济成长，我们只需要过去大概只百分之六十的人力，我就可以完成了，而且未来需要的人力会更少。那么这个时候，冗余的人力啊，它就造成了社会的问题就会开始浮现。但是这个问题不是不能解决，只是解决的方法恰好被美国暂时所扼住了咽喉。那是什么呢？那其实就说到底还是半导体的发展。 为什么半导体的发展可以解决中国的问题呢？因为现在中国主要的发展，主要还是以北上广深的四个地方为顶尖，这些这些所谓的这些偏偏斜的发展啊，造就了不不动产的畸形发展。比如说你上海的房价，对不对？你一个公寓，你可能卖的金额是多少？你可能就是四百多万的的的人民币，四百多万人民币啊，车这个还不是很贵的，在上海的不动产。所以说第二个就造成了城乡人力的不均匀。比如说你你这个。 西南部的人都一直不断的往沿海去走，所以说上海人很多，北上广深人都很多，但是赚到钱的又不多啊，这产生一个很大的问题。这个问题啊，在日本跟韩国啊就很明显的状况，比如说日本很多的地方政府啊也面临着破产，还是面临的人口不足的状态。韩国也是一样啊，你这个大部分的人力啊集中在首尔，就跟什么就跟中国过去的唐朝一样，你整个唐朝很多人都一直不断往长安去涌进啊，就那长安就变成一个很繁华的地方。 但长安以外的地方就变得比较孱弱一点，你就发展起来就很不均衡。而中国要解决这个问题啊，它就必须最大力度的发展两个部分。第一个当然就是交通，那如何把绵密的内地跟它的跟那个沿海的交通网把它串接起来，这个当然是必要的。而这个部分啊，当然中国一直都在进行。先要人要富，先收跟修路，这当然是这样没有错。但是这几年因为疫情缓下来是比较多的。 但是后续随着中国的基础建设实力增加，例如高铁的轮胎，哦，这个现在本来是要进口的， <coughs> 现在他们开始可以逐渐开始变成自自由的东西。过去你可能跟必须要跟法国、跟日本去进口高铁的轮胎，那现在可能中国它慢慢的哦开始可以做出部分可以耐高速的他们自己的轮胎，也包含了车厢有很多东西啊，包含软体，中国开始可以慢慢的去接洽，慢慢的去变成是说慢慢取代变成国产。 呃，包含核电厂的这个建设技术啊，现在为什么法国靠中国比较近一点呢？因为中国现在因为过去遇到了这些去年的缺电，还有前年的一些缺水状况，这些状况就造成他们现在一直不断减少他们用电啊。过去绿电呢是一个很很伟大的一个想法，但是实际上你没办法控制天气。 所以说到头来，你还是核电厂非常必要。而核电厂他们只有百分之四的发电量，当然是不够的。你至少至至少百分之四十以上都是核电厂发电的，那当然对中国才是有利的。不然你怎么维持你自己强大跟低廉的工业实力呢？对不对？ 而建核电厂，法国又是一把手。说法国现在为什么跟中国靠很近？它不是只买你空巴，包含你的你的这些能源，比如核电厂建设，这个法国很也是很厉害。说中法合资去建设这个核电厂，也是他们未来可能用本币结算，或是更密切的合作，很重要的一个关键。所以说他们一直不断往这个发展。第一个第一点，这个是没有问题的。 而第二个就比较难一点，那就是异地操作的问题。什么意思呢？我们刚刚说到，中国有这么多的大学毕业生，但是能有岗位的却不是很足够。很多人投了，可能投了好几个月的履历，每一天都海海丢出去，海选出去啊，者广发出去找你来面试的，通常都只是过个堂，对不对？代表他们有在应征人，但实际上他们也是内定的。那么这个时候，如果说要发展内地或是对外国的服务输出， 这个时候就需要了，你有足够的网络速度，例如五 G，这是一个很基本的需要，可以透过网际网络来进行时差很低的，啊，你的这个延迟很低的异地操作，就是不同地方操作，呃，例如什么呢？异地操作机台啊，就是说，比如说什么，你可能人在湖南，但是你操作上海的机器，对，这个你都很需要五 G，用最少那个延迟速度的网络速度啊，来对这个远端去做控制。 但是这个目对于目前中国来说还是有一定的困难，因为高端晶片的制造啊，中国近几年还没有办法完全突破。我们刚刚说过了，中国每年有一千万个大学生，那所以说它迟早会突破，但是近几年你相信应该还是没办法完全的突破。举例而言，就像华为，它刚出现出了一个新手机，但是这个手机居然还是四 G 版本，而不是五 G 的，对不对？那就变得很难处理这件事情啊。 而这种异地操作啊，它是一个趋势。比如说，像中国大陆很多港口，比如上海呀，或是昆山这些港口，他们大致上这些港口都可以进行无人作业。比如说，包含货柜的吊挂啊，你就不需要在港口里面去做，它跟港口外围的外围的控制中心，它就可以去做好这个操作，这个吊挂的作业。但是那是属于大型的建设，不是可以完全普及到各行各业的状况。老师举个例子来说。 比如说，我们工程一定要用到的挖掘机、怪手之类的东西，如果他这些东西都已经在中国有办法做好，这些半导体而且都可以往普及的网络速度来看，那这些工人或是这些师傅，他可以远端操作。那么中国内地的建设以及海外，例如到辽国、柬埔寨、缅甸各种地方的基建输出的国家，很多事情就可以让工人在中国的本地上班，但是机具呢在各地操作。 而现场只要有当地的维护人员以及当地的保全，就可以完成的工程，这就是很重要的状况。所以说，各位不要想是说，你今天让这个挖掘机怪手，然后师傅不在里面，师傅里面只有个接收器，师傅在很远很远的地方去操作，这是一个很奇怪的事情，是不可能达到的事情。没有，这是可以达到的事情。但是你要做到这些工程所需要的网络啊，无论是五 G、六 G 还是七 G，都还是需要半导体的晶片来作为它的运算跟它驱动。 中国现在突破半导体，就是突破工业的新境界。后面要做的城乡平衡、物价稳定，大家都要防止就业，大家都不一定要离乡背景的去沿海公司打工。那这个就必须要有这个样子的半导体的辅助，甚至人在新疆却可以到上海那边去处理一些尖端的或是一些重要的工作，那都是可以的。哦，这是可以的。 所以说，这个这些东西需要半导体的一个制作，但是中国现在的确好像被美国压住了命门，你是没有办法去很快速的去衔接并且去突破。就算中国突破了，它还叫试运转。所以说，你说三五年之内可能会有突破，但是三五年是一个一个很大的一个变化时间呐。这个这个时间上，你你说。 新的年轻人没办法消化劳动力状况之下，那你科技也没办法往去进展，那你叫这些年轻人做什么呢？他念的可能是商业，但是你没有这个岗位去做；他念的可能是机械工程啊，你可能也不够多的岗位去做。这些都是问题的存在。所以说啊，远远距操作这个东西啊，各位觉得不可能吧？各位要知道，现在连欧美有很多企业的客服中心啊，很大一部分他们的客服人员并不是他们本土。你以为你在跟微软讲话的时候，你是他们是美国的客服人员？没有，他不是在印度，就在新加坡。 各位懂老师的意思吗？就是因为就是因为用通讯的方法可以达成的事情，所以说不只是微软，包含了亚马逊，还包含了 Meta，就是脸书哦，他们要解决很多客户的问题。那这些东西都是靠远端的客服去处理这一切。为什么有这么高的科技，你还需要这些客服呢？因为有些东西 AI 它不能够完全的处理，比如说需要人脑跟人力去判断的工作，就是需要人去做的事情。而这些事情。 那你高中低，它都有不同的技术的含量，都是可以去做的事情。所以说这几年呢，中国的人力资源跟科技发展会受到一定的限制，所以说现在只能靠量产化的工业制品，比如说汽车，比如说工作中国虽然很多的那个新能源车都垮掉了，什么爱驰啊都垮掉，但是比亚迪成功了。其实我们在看政府去去广泛的去扶助这些的企业，啊，其实大部分都会失败啊。这个其实在各国去各种不断的扶植你的新创产业。 大部分都是失败的，但是你只要其中一个成功了，那你这个产业就算是成功了，啊，就这个是一个很很很大的一个状况。所以说，现在用量化量化的工业制品啊，已经尽可能的去签贸易协定来保值中国的经济发展啊，就是让中国经济发展可以一直不断的去维持。那你今天有了贸易，是不是你基础小加工品你还是可以去做？只是这些东西小加工品那些东西，你让这些大学生去做，那你受的教育是不是就有点浪费了？ 但是基本上呢，还是得去做，只是你发展遇到这个地方被卡脖子，你就没办法真正的展开手脚去做。而被卡这个脖子啊，难道只有美国的原因吗？其实我们也要认真的去看，中国被卡这个脖子啊，基本上也是拜中国的贪官污吏、官商勾结，把大好的半导体发展时间呢，用在了资金跟资源的乾坤大挪移，比如说紫光，对不对？所以中国才会。 有遇到了过去十年虽然投入了很多钱，但是它的半导体几乎没有什么发展的空间，对不对？就变成了科技中断了十年的发展。不然，按照过去的中美发他们的互动还不错啊，特朗普以前我们可能面对的还不错，以及中国政府补贴的金额，中国此时此刻早就应该科技自主，足以跟台积电分庭抗礼了。各位你要知道这件事情，中国补贴的钱它是天文数字啊，几千亿几千亿就去补贴。 所以，一个国家的政府官员的监管制度啊，就决定了这个国家发展的高度。就像我们中华民国啊，就是因为有了蒋经国前总统的严格要求，用人为才，才能够造就了孙运璇、李国鼎之类的干才，台湾才有后来的经济发展的前景，包含了台积电都是在蒋经国总统时代所做出来的东西。而蒋经国总统现在多少有有还记忆犹新吗？不多了啊，你至少四十岁以上。 你才知道蒋经国总统，那你在四十岁以下，他是谁呀？我哪知道，对不对？你根本没记。你生出来的时候，蒋经国总统已经做先了，对不对？完全是不了解的事情。而在这种环境之下，我们就要看到，中国现在要突破这样，现在目前这个障碍啊，首先就必须必须要去尽快的加强它自己的半导体。但是这个呢，还是一句话，也是可遇而不可求。而我们现在看到了，在美国现在他们所要去面对到的法国或者是其他国家。 开始松动，要对中国产生了新的一个合作的路线，也包含了巴西总统卢拉啊，卢拉，我就想到什么呢？我就想到以前那个一个漫画《勇者斗恶龙》，那个瞬间移动的皱纹叫做卢拉， <laughs> 所以老是一直搞不清。啊，卢拉总统一直来要争，要开始不断的宣言，就是说我们不一定只能用美元，用美元结算的时代应该要过去了。所以说他不断的大声疾呼哈，还要以后要跟中国来进行本币的交易那你跟中国进行本币交易， <coughs> 对于。 对于巴西这种国家来讲，当然是比较有利的，因为他们本身的业务条件跟他们本身的贸易的规模，好取得美元本来就是不容易的啊，因为他们并没有什么美国所需要的太多的资源，但是一些巴西需要的东西卖出来的东西呢，那有些是中国可以需要，比如他们农产品之类等等的，是中国需要的，所以说你用本币交易对巴西来讲，我今本来就没有什么钱了，但是呢，我你愿意让我用人民币，那我把巴西外汇给你。 那这样子来讲，他们的币值也可以比较稳定，因为中国吸纳了很多巴西的货币，那巴西也可以直接用人民币，那也可以让他是说他们国家有足够的外汇去交换到工中国的很多工业制品，还有很多很多的东西。所以，在现在这个状况之下，整个世界的环境对中国来讲，其实我们之前就可以预测到是说，它会分裂成四个部分，就是欧洲、美洲、俄罗斯跟中国的四大部分。但这四大部分里面，有些人说南海行为准则这个地方，菲律宾这个。 他现在还是走亲美路线，并没有是说，哎，你今天中国中国说我们一起来合作，然后菲律宾就说好。其实很多人觉得菲律宾为什么是特别去亲美？其实各位要去了解一件事情，美国它是有建立殖民地的，而美国的唯一殖民地就是菲律宾。各位懂老师意思吗？为什么菲律宾人都用讲英文？那就是因为菲律宾过去是美国唯一的殖民地。哦，说这个宗主国的的那个阴影还在他们的行为里面，就不断的 <coughs> 约束着他们。 而包含了像菲律宾里边，还有美国的驻军，不好意思哦，还有美国的驻军，所以很多部分呢，小马可斯他是没有办法去摆脱哦，他们的整个军事体系都是由美国人来去做辅导，甚至是渗入其中。他们包含了高阶将领又掌握军权，这些人也都是亲美的，所以很多事情并不是小马可斯哦，他就可以去说啊，我们今天这边这些东南亚这个地方，我们要抱成一团，我们要抵御美国的入侵，对他们来讲。 哦，美国是他们的 master，是他们的主人。这个有些时候是比较难去摆脱的。像非洲有很多的国家，哦，那你可能叫中国人叫 boss，是老板，你是有钱人。但是呢，他们就是叫叫叫白人叫什么叫 lord，你就是你是我的领主，也是我的主人。哎，我就是就就是你的奴隶，这样就是这样的意思。说很多事情啊，其实在东南亚东协这个东南亚这些国家，并不是这么样的和谐的原因啊，还是有在政治力量去往前呃去操作。 而我们现在看到了，比如说包含了，啊，包含了你整个东亚局势的一个变化。那我们要知道的事情就是，美国它现在被被中国这种已读不回的状况，它有很多很多的压力一直不断的袭来。其实老师还是维持老师的看法，就是说中国它现在一直在准备着，等美国自己去犯错。无论是说你逼急了，你去掀起一些擦边球，或者是有任何的状况，让美国不得已去犯了一些错之后，中国才有办法在。 美国最错误的状况之下，他去掌握到了，他可以得到他想要东西的契机。这个其实我们未来可以在举些历史小故事去讲，只是今天时间不够，因为已经五十六分了，好吗？好，看各位什么问题哈？哦，来，有什么问题哈？呃，看不好才知道哈。 感谢正好，感谢正好赞助哈，感谢 Jeff j e n 赞赞助哈，感谢大家赞助哈，真的感谢大家有人捧人场，有钱捧钱场 <laughs> 啊！我老师下面那个赞助链接是过时了，下个礼拜会更新。中国不允许自己的孩子做老公，曾经提到社会性工作，碰到了会不断的打骂他们的孩子，那个其实不是很多啦。其实你要看啊，那个你你要看，你并不是你所讲的这样哦。你很多不代表每一个都是，也不是普及，只是那个某些阶层是这样子而已。 台湾五月台海回去大陆会有所动作吗？啊， <coughs> 等美国，大陆还是一句话，等美国，好吗？好，感谢秋夏，感谢秋夏的赞助，好，谢谢。请问香港如何？我们都愿意台湾而战，大陆现在要如何？我的思想有问题？台湾人有自主权有啊，我有主权，有先有中华民国还是先有中华人民共和国？请问在大陆你能如此上涨吗？不行啊，哎，不行啊，别忘了语言传播力啊，大陆人民自主权吗？大陆有啊。 我觉得你你，我觉得你这个想法就很奇怪了。我在大陆，的确我的我所有的业务都无法扩展，因为我是封建迷信，我不去会员这件事情，我封建迷信在大陆就没办法发展，怎么样的？我也不能谈论政治话题，这是不行的，对不对？那不行的是他们这他们那个政治制度的问题啊，那跟我有什么关系呢？对不对？台湾人没有自主权吗？当然很有自主权。我告诉你，当你你我相信你在台湾待太久了，你因为去中国，他们评论起政治来。 那嘴巴之毒啊，百姓评论政治前的嘴巴之毒啊，绝对超过我们，好吧，绝对超过我们。你说他们没有自主啊，他们自主程度比我们还高，对不对？只是人家知道不会没有理由去反政府。各位你要知道，反政府不代表你的言论自由，反政府不是言论自由，知道吗？懂老师的意思嘛，反政府不是，好吗？而我们看现在西方国家很多的华裔或华人移民官会为来中国大陆的申请人。 拒绝中国大陆签证，这很正常的事情，这也没什么了不起的事情啊，因为现在政治环境就是就是不和嘛，对不对？那个其实你自己自自己的上三代里面有共产党员啊，那你就来就申请失败几率是很高的啦，啊，这个是他们都会做你的背景调查，这个其实也不难查的事情。那你一定要移过去呢，就移过去呗，这个也没有什么事情，不然取得绿卡也可以。但是你要去明白你去那边是干什么的，好，你要去明白我在这个地方我可以得到什么利益，我可以得到什么样的好处，我可以得到什么什么样的发展。 哦，你要先想好，而不是说我今天去那边一定过得比中国好。我这个东西值得商榷好吧？值得商榷的事情，好吗？老师从业该算算也快二十年了，其实看过很多移民过去的哦，有些他是小留学生都过去了，他们现在过得也不错，但也有过得不好的。但是他们不会告诉我过得不好，他们一定跟你我过得很好。因为什么？因为这个是报喜不报忧嘛，我们做华人的天性好吗？哦，老师好，大家好哈。 哥们，那你生日痊愈哈，然后这恭喜你啊！我还没好，我要查新冠我现在吃东西没有味道的，我吃东西没完全没有味道。所以为现在贪权贪权为了中华民国而战这是可以的，只是我已经老了，打打不动了啊！再找再让我年轻二十岁，我就为中华民国而战，那个没有问题。为自己国家而奋战那是正常的事情，好吧？但 <coughs> 是我已经老了，打不了了。马来西亚好吧，马来西亚非常好，好，马来西亚是没什么问题的。 他这危机发哪个月份哈？五月跟五月跟十月，五月跟十月都还蛮危险的吧？我有点忘记了，好吗？有没这文章哈？台湾现在没有言论自由，唉，也不说也不多说啊，说多都是累了，好不好？这个这也没办法的事情。这个老师还是一次说一句啊，每一个每个人的想法，那老师讲的你不见得你喜欢，有老师讲的也不见得是对的，各自有各自的想法，但是不代表我们两个其中有一个是错的，懂我老师的意思吗？或许我们两个都是错的，或许我们两个都对的。 因为你一种古送三种态度，我们有各种不同的想法，是不是？这个不代表是说谁一定是对的，谁一定是错的。如果你去这么想，善恶二元说，那这个你的人生是比较辛苦一点的，因为你常常要为你价值观而战。那老师不是啊，我喜欢就喜欢，我不喜欢就不喜欢，我也无所谓，我就这样子，好吗？ 好好，那不好意思，老师今天还是讲话还是有咳嗽哈，但是老师尽量的把我们顺利把我们今天的话题讲完，当然还有一些是可以发展发挥下去去说明的，但是今天可能就时间上的不够哦。那下周我们一样正常的更新。那上周老师休息了一周哈，还没有还没有进行咨询的，如果你还有，老师都有回信给你啊。如果你愿意等的，那我们这个礼拜我们开始重排，老师再帮各位来去做服务，好吧？感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。